hinten und im Norden müssen Rom und auf dem nur noch mit dem Piste. Ich zwar mit dem gleichen Streich erwischt. Es ist rot da unten über. Keine Ahnung. Oh fuck Il est Oh fuck Non Non Il est là Oh my god He can combat that Was passiert hier? que 500 Dollar. Regen, schon Regen. Ah, das ist aber... Nein! Ich will nicht! Da ist die Ampel. Ich weiß nicht! Ich bin mir verfolgt. Was ist da los? Nee. Spaß, das ist rausziehen. Oh mein Gott. Ja, warte mal kurz. Letzte. Geht's mir auf das Bild. Touch me, Das ist Touch me, Waves. beat me one fuck. Ah. Nice. Ich bin nämlich auch gestorben, so Knopfenpatscher. Was war das, Alter? Nice, war richtig geil, Alter. Alex hat einen Kills in den Köpfen. richtig. Muss ja fünf Kies haben oder so. So ist ja. Ja. Alter Schwede. Trotzdem haben sie nur immer... Na, die Dachsen sind noch so gut angestanden. bin gerade ausgehend beim Compound nämlich. Bin die ganze Zeit irgendwo <laughs> oben in den gefallen, zuerst am Anfang. Alter Schwede. sechs Kills dann einmal. Mhm. viel Kills, äh, es ist ja. Mhm.